Me parecía utópico igual todo lo que planteaba, ¿eh? Puede ser en algún punto, sí. A ver, ¿cómo yo. Yo no sé hasta dónde dejo los problemas, la mochila de los problemas de mi vida todos los días afuera del teatro. Viste que te plantea eso, y después entra y haces teatro. La de arriba está hecha abajo, ¿eh? Ah, ya vamos

Ahí tenemos otra, Bueno, es discutible, pienso. ¿Cómo, chicos? ¿Cómo? Obvio que es discutible. Yo no estoy diciendo que haya que drogarse. Yo estoy diciendo que una persona tiene que drogarse para ser artista. Sí, sí, pero sí, decís, ¿cuánta creación salió de la percepción de la droga? Yo entiendo eso. O que a gente, a alguien le sirva la droga para crear porque flashea otra cosa y le sirve para flashear algo ah, y después también usarse a él. Está muy lúcido. No me parece mal experimentar con drogas y de última, eso no quiere que seas un drogadicto, o sí, de última se usa la droga, pero encima hay un producto artístico que puedas crear en ese estado. Hay un montón de artistas que, que nosotros hoy eh, súper... Eh, súper y... yo entiendo todo eso, pero digo que la loca para mí no está diciendo nada disparatado. Y comparto, aunque creo que es medio una utopía, obvio. Por eso digo, para mí es utópico. Bueno, disparatado, bueno. utópico. ¿Cómo? Lo utópico, no es un poco disparatado. No, yo vivo utopía todo el tiempo. y no me creo para nada disparatada. Bueno, No, no, dale bien. No, puede ser, puede ser. Puede ser. Ah, fotocopia <laughs> Sácala, sácala. No, yo la pinche <laughs> ¿La pinche buena onda? no con tu macheva, viste, No, no, pero bueno, no. Che, en 15 minutos por ahí yo Una lástima. No sé, eh, creo que me gusta el ¿No puedes cambiar el horario? No, no, no quiero. No Puede, pero no quiero. Claro. Algo para opinar no, Bueno. ¿La conoces azul? La La azul La conozco, no sé, de Facebook, ¿no? La verdad que, que no sé bien cuál es. Bueno, no, no importa. ¿Ahora? Pero no Voy a seguir comiendo. como <laughs> ¿Llevo la botella o te encargo que la ponen Y vamos sacando las fotos con la gente. Llevo, llevo la Mucha imaginación había. Olena me dijo que no te dejan hacer Estamos paradas en el No, igual, boludo, voy con la Me van a revisar. Pero le decimos, sí, qué buena cámara. Y el ah, chaval nos dijo, sí, viste, quiere que le saque la foto y lo pusimos.